Всем привет! И с вами самые смешные новости мира Саси и Лёлей. И нам звоночек в студии. Алло? Алло, алло, это студия. А объясните, пожалуйста, что такое импрессионизм? Мы такого клуба не знаем. Да-да, до свидания. О. Какая у тебя красивая кофточка. Да-да, я ее вчера купила. Бабушкина? Ой-ой-ой, ты такая остроумная. Ну это понятно. Во лбу не колет смотришь на меня, гипнотизируешь, да. Знаешь, я думала, в Украине только две проблемы. Но смотря на тебя, я поняла, что их три. А я смотрю, ты новую кепку прикупила. Давно пора скрыть это безобразие на голове. Знаешь, твоим внутренним миром могут восхищаться только глисты.